سیم داره میرقصه و غیر میده چشاش دل ما رو دریده چیه اسم ور فریده به تو چه دختر ندیده شما چقدر دل برید و پاد داره خاله بندرید بزا فداد بشم بگن زنزلی بده دستتو نکن تنبلی لاله همه دارن میگن بابای شما پول داره یه دو ماده خوشگل مثل من دوست داره لاله مال من این تو هوا داره داری تو زیاد همشون خوب میدونن مال من پس جایی نریاد اینقدر تو لحنه میرسه واسم مثل هندی یا پیشم یکم تر بیا نگی من خیلی جدی یا بریم تو پاس سلندی یا درست کنیم مثل بالی بود کات آلی بود تا صبح زود شاید از اسیر شم لاله جون لاله لاله دوباره دل ما هوا داره ما شده بیچاره شبا دیگه نمیتونه بخوابه بدون تو تی بیداره لاله دلم مثل لوله کجی گوله میشه وقتی رد میشی نکنه تو هم مثل بقیه میخوای بری و با ما بد بشی میدونی دل لاله لاله لعنه تو لعنه داره با یه نداره دل ما واسه تو بیقراره با یه ولعنه با یه لعنه اون شیشانه شیرانه تو لعنه لاله منو ول کردی همش میری ول کردی لاله باز بالقرار ويولعنا ويولعنا كل شي شغلة شغلة زلانة